आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो इस समय हमारे पास बेस्ट टाइम है इनकी मतलब जो जर्नी है वो आपके साथ शेयर करने के लिए सो so, कुणाल भैया आप ऋषिकेश गए थे और लॉकडाउन के टाइम पे आपकी वीडियो हम मतलब अपने व्यूअर्स को दिखा रहे हैं तो कुछ कहना चाहेंगे वहाँ के एक्सपीरियंस और डेस्टिनेशन तो के बारे में बहुत अच्छा था ब्रो मैं चाहूँ जितने भी हमारे फ्रेंड देख रहे हैं वो भी वहाँ जाके घूम के आए काफ़ी अच्छा प्लेस है टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पे राफ्टिंग से लेके कैंपिंग बहुत सारी चीज़ें हैं तो वहाँ पे मतलब आप कहाँ कहाँ गए थे कोई प्लेसेस हम लोगों ने कैंपिंग की थी राफ्टिंग की थी उसके बाद हम लोग होटल वगैरह गए थे मतलब ठहरने से लेके खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था थी वहाँ पे तो most of all, the one famous thing is that we can do river casting over here. Hey! Bola Ganga Maya Yeah. Hip hip guys ready very good madam come on high side go आगे दो ले जाओ आगे अभी से रैपिड आ गया ना ये रेडी गाइस ऑल ग्रुप लगा दो पावर फॉरवर्ड राइट लेफ्ट वाले भैया पावर लगाओ कंटिन्यूड कंटिन्यूड खींच के लो वेरी गुड ओके स्टॉप इधर देखो कैमरे में हिप भैया and food over there is very good and then the camping was awesome we really enjoyed we had played uh, many outdoor guys please like support kare comment kare subscribe and then click the bell icon so that you will get the uh, upcoming videos finally kehne ka matlab ye hai ki main aa gaya hu enjoyed this video